Χαίρετε, τι κάνουμε. Σήμερα ήρθα με μία υγιεινή συνταγή, υγιεινό σνακ για τα παιδιά σας, για σας, μεταξύ των γευμάτων, πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ εύκολο, από 7 υλικά παρακαλώ. Λοιπόν, φέρνουμε ένα πιάτο και βάζουμε μέσα 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι 2% ε, ή όποιο ό,τι θέλετε αλλά για πιο υγιεινό σνακ 2% είναι πολύ καλά το απλώνουμε λίγο μέσα στο πιάτο μετά φέρνουμε και κόβουμε μισή μπανάνα σε κομματάκια όπως βλέπετε τώρα μετά τοποθετούμε τα κομμάτια πάνω στο γιαούρτι κατά αυτό το τρόπο όπως βλέπετε τώρα είναι πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο και σε κρατάει μεταξύ των ευμάτων δεν χρειάζεσαι, δεν αισθάνεσαι πείνα καθόλου όμως παίρνουμε ένα μανταρίνι ή πορτοκάλι, όποιο θέλετε Λοιπόν, για να το καθαρίσουμε πιο εύκολα, να ένα tip. χαράζουμε τη φλούδα του μανταρινιού και περνάμε το μαχαίρι κάτω από τη φλούδα κατά αυτό το τρόπο και από τις δύο μεριές. Ξεφλουδίζεται πάρα πολύ ωραία και γρήγορα σχετικά. Το μανταρίνι δίνει φρεσκάδα στο σνακ μας ειδικά το καλοκαίρι θα το φτιάξετε πολύ συχνά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ειδικά οι αθλητές. Αυτό είναι το must snack για τους αθλητές. Αφού καθαρίσαμε το μανταρίνι, δεν πετάμε τις φλούδες γιατί θα τις χρησιμοποιούμε στο τσαγάκι μας. Δίνει πολύ ωραία γεύση στο τσάι μας. Τώρα τοποθετούμε τα μανταρίνια ενδιάμεσα τα κομμάτια από την μπανάνα. Διαδώστε παρακαλώ αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Μην ξεχαστείτε και φύγετε χωρίς να βάλετε το like Ευχαριστούμε. Αφού βάλαμε τα τρία υλικά στο σνακ μας, τώρα προσθέτουμε τη μαρμελάδα από ροδάκινο που ουσιαστικά αυτή θα δώσει την γλύκα στο σνακ μας. μπορείτε να βάλετε μέλι αντί αυτό. Εγώ θα ρίξω και λίγο από το σιρόπι της μαρμελάδας. Επίσης βάζουμε καρύδια, μία με δύο κουταλιές της σούπας βρώμης, Και το έβδομο υλικό μας και το τελευταίο είναι η κανέλα. Και έχετε μπροστά σας ένα ωραιότατο σνακ. Mary Poppins Recipes. Και τώρα ήρθε η ώρα η καλή, η ώρα της δοκιμής. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κοιτάξτε μια μπουκιά. Βασικά θέλω και άλλο. Η μαρμελάδα δε δίνει νοστιμιά απίστευτη. Mm. Τέλειο. Ναι, Δείτε επίσης